соттың қорытындысы қалай болды нәтиже бар ма шықты ма сіз кімсіз журналист а сіз аудио неткен жоқсыз ба аудио рұқсат әдеттегідей әділетсіздік соттың бүкіл доказательство жаңағы бердік көзбе көз бәрін алдына бүкіл аргументін қойып тұрып бердік заңды түрде біздікі заң деп өзі не айтып түсіндіргенін білмеді әкімнің істегені ғой әкімнің істегені ғой дей ма жаңа не дейді аргументі түсінемін дейді иә аргументі түсінемін бірақ бірақ біз осылай ешқандай бұл совет совет мынау біздің иә. мемлекетте ешқандай әділдік жоқ мынау қазақтың мемлекеті қазақтың құқығын қорғайтын мемлекет емес мынау қазақты қорлайтын мемлекет соған жүз мың процент көзіміз жетті не істеді енді айыппұл төледі әлде былай айыппұл қалдырды иә. соған қалдырды ма жоғарғы сот қанағаттанды жоқ біз қанағаттанды қайда жоғарғы сотқа дейін барамыз конституциялық сотқа дейін барамыз мынау мынау деген масқара ғой қанағат қанағаттандырмай қалдырды в общем қанағаттандырмай сол айыппұлдардың бәрін мойындарында қалды күшінде қалды бұлардың жазығы бейбіт шеруге шықты жаңағы ғана петропавловск бар ғой қазір петропавловский айтыңызшы иә бастан бастап иә мынау тоғызыншы сәуір күні бүкіл қазір бір кім тоғызыншы сәуір күні бейбіт шеруге шықты бүкіл қазақстан бойынша анау ұрысбек сәрсенбай деген қоғам қайраткері сол кісі айтты мынау әділетсіз сайлау өтті сосын мынау солтүстік облыстарды бөліп аламыз деп сепаратистер шығып жатыр сондай бір үш төрт тақырыпта бейбіт шеруге шыға бейбіт шеруге шығамыз деді сол бейбіт шеруге шығамыз деген кезде бүкіл қалаларда шықты бейбіт шеруге олардың бәрін автозакпен спецназ келді да келіп қолдарын бұрап бұрап алып кетті сосын айыппұл салатындарын айыппұл салды 15 суткіге отыратындар он бес суткіге отырды алматылықтарда да сөйтті астанада да осылай болды таңертең алып кетті кешке бірақ жіберді сосын мына жүз э, бірдеңеден бір жанұяға екі жүз бес мың теңгеден э, жаңағы не айыппұл салып жатыр э, тоғыз адамға соны сегіз адамға сондықтан мен айтайын дегенім бұл мынау сот мынау қалалық сот қой апелляцияға берген бұл кісілер сол апелляцияға бергеннің өзінде қанағатсыздандырмады бұл кісілердің нелері арыздарын енді мен айтайын дегенім сонда қандай әділетті болып тұр бұл кісілер берді бүкіл анау ырысбек сәрсенбай ағамыздан бастап бәрі берді кімнің несі бар тоқаевтың сөзі бар уведомить мирный митинг уведомить и выходить деді главное уведомить за пять дней деді ескерту берілсе ескерту берілсе болды деді не обязательно барып арыз жазып неғылуға акиматқа бұл кісілер уведомить етті ескерту берілді шықты сол Өткен өйткені акимат деген жоқ еш шықпа еш шықпа деген жоқ түсіндіңіз ба а бұл кісілер шықты сол шыққаны үшін айыппұл тұр. шыққаны үшін айыппұл әрқайсысына қаншадан салды сонда әрқайсысына өздері біледі енді мен екі жүз бес мың теңге екі жүз бес мың жетпіс екі мың бес жүз сегіз айыппұл салды енді бұл мәселе онда емес мәселе мынау сепаратистер петропавл павлодар тағы да солтүстік облыстарды бөліп аламыз деп олар комитет құрып жатыр иә, орыстар иә. соған қарсы шығып жатыр ғой бұлар орыстар сотталып атқан жоқ ешқайсысы да а ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура қайда а сотталып атқан мына қазақтың белсенділері қазақтың нелері сол мен айтайын деген қазақты бұл анау назарбаев жоспары ғой иә сол қазақты құрту мына жақтан қытай тұқымын құрту мына жақта шекараны ашып қойды безвизовый деп енді қытайлықтар қаптап жатыр мына жақтан орыстар қаптап жатыр анау күні жаңағы былтыр былтыр бір жылдың ішінде 3 миллион орыс кіріп кетіпті мысалы масқара ғой енді қытай кіріп енді мына жақтан қытай кіріп жатыр олар ана өздері украинамен соғыспас үшін орыстар бізге қазақстанға қашып келді бәрі жас жігіттер ол үш миллион ә. деген ол әскер ол орыстар ертең анау донецк луганск сияқты бізде оларды шақырады қазақстан республикасы демократиялы әлеуметтік мемлекет себебі ата заңның екінші бабы бойынша біз мемлекет аралық келісім шарттарға отырғанбыз адамның құқы мен оның адамның құқы мен адам ең маңызды ә, мынау мемлекеттегі маңызды мәселеде ретінде тіркелген ол заңмен бекітілген демократиялы елде ең басты заңды құжат ол ата заң конституция конституцияның аты заңның екінші бабы бойынша кез келген бес адам болсын төрт адам болсын жүз адам болсын миллион адам болсын бірігіп бір идеяның астында өзінің жазған мәселесін қарамағандықтан үкіметке ауызша топталып өзінің Э, және ойын өзінің ә, айтқысы келген ә, уәжін айтуға құқығы бар ал енді әкімшілікке барып тіркелу ол конституцияның астындағы мезеттер ол ал конституция ата одан жоғары конституция беріп тұрған 32 ба, 32 бап бойынша беріліп тұрған құқықты бұлар жаңалдегі кішкентай кішкентай ережеге бөліп бөліп беріп сол құқықты бізден тартып алып отыр түсінесіздер ме бұл егер осылай осылай шектей берсе біздің мемлекетімізде осы күнге дейін әлі сөз бостандығы жоқ соттың бәрі тәуелді міне жаңа элементарлы түрде отанымды қорғаймын сепаратистерден деген бір топ өкілді алды да ә, ескертусіз соттап жіберді әкімшілік сотпен жүз мыңнан аса айыппұл салды пенсионерлерге жасөспірімдерді орта буынды соттап жатыр пенсионер зейнеткерлерді бұсаттады Кеше күні төрт жасар айгөркемді атты және кім атқанын түсіндірген жоқ қанды қаңтарға саяси ә, белгі саяси баға берілген жоқ <coughs> егер осылай осылай кете берсек біз мемлекет ретінде жер бетінен жойылып кетеміз неге себебі отанымды қорғаймын елім жерім деген азаматтарды осылай соттап соттап соттап қоғамға қарсы қойып үкімет тарапы өзін өзі жаңалек орға жығып жатқан осылай жалғаса берсе біз мемлекетімізді бөлшектеп бөлшектеп алып кетеді осы отаным жерім елім деген азаматтардың саны азая берсе бұл бізге үлкен қауіп қатер мен солай түсінемін сіз не айтасыз ба енді мен айтқаным сол енді бұл кісінің айтқанын қолдаймын бұл бізді бұл белсенділерді қорқыту қорқыту мұны билік жаңағы тоғыз шыққандардың бәрін штрафовать етіңдер деп анау администрация президентадан сондай келген бұйрық ол бұйрықты бәрі прокуратура да орындайды сот та орындайды сол бұл мемлекеттің сондай саясаты бізге қарсы бізге қазақтың қазаққа қарсы саясаты сол жаңа енді әрқайсысына айыппұл салды ғой иә иә бәрімізге айыппұл салды ең кемі жүз елу екі жүз мың ба жетпіс екі жетпіс екі мың төрт жүз тоқсан содан кейін жүз отыз мың ең көбі сөйтіп бәрімізге айыппұл жасады енді ондай шықпасын қазақ халқының мүддесін қорғамасын деп бізді сөйтіп қорқытып отыр жаңа екі жүз мың деді ғой ең көбі ол әйелі мен күйеуі екеуіне екеуіне жүз отыз и жетпіс екі мың бес жүз сонда қосқанда иә қосқанда сол жетпіс бес мың қосқанда екі жүздің сыртында шығып кетеді екі жүз бес мың иә сол бір отбасына сондай болды 손도 덕인데